O Platon, dir zu Freuden ist der Strauch eine Idee. Doch staune ich der Sträucher, die ich hier physisch vor mir sehe. Hey, wer bist du denn? Du Reimeschnacker, mitkommen! Oh, oh. Ah! aber nicht den Stall aufrufen. Ich will lieber Lieutenant 100. Hoppe, du mistest den Stall aus. Basta. Oh. Mist, Mist, Mist. Unendlich viel Mist. Oh, was ist das? Oh, oh. Ist das das Burgverlies? Huch, wer bist denn du? Ich bin Eichi, war stets frei. Nun ist es mit dem Frei vorbei. Ach, und wie kommst du hierhin? Das war so. Wache! Hol die Gefangene! König Primus, hier ist sie. Hornchen. <laughs> oh, ein Hornchen. King Primus? Eichhörnchen, nicht Hörnchen. Eichhörnchen, wer bist du? Und was tust du in meinem Reich? Ich bin Eichi, als Philosophin bekannt. Ich lebe auf Burg Stabreim und dichte durchs Land. Ha, Burg Stabreim, wusste ich es doch. Benediktes lässt dich von dem Hornchen abspionieren. Da hat er sich aber geschnitten. König Primus und die Mathematik sind diesem Gimpel und seine albernen Reimen tausendfach überlegen. Von Reimen hält König Primus nix. Es wäre besser für dich, wenn du auch zählen könntest. Hä? König Primus, kann ich jetzt das Eichhörnchen fressen? Nein, wir machen ein Zahlenspiel. Eichhörnchen, nimm die Steine von dem Haufen da. Na los. Schlangi, leg die Steine in mehrere gleich lange Reihen. Wenn du es schaffst, kannst du das Eichhörnchen fressen. Das passt nicht. Mist. nicht. Schlangi, dann isst du Kartoffelbrei. Heute hast du Glück, reimendes Eichhörnchen. Aber morgen gibt es ein neues Zahlenspiel. Und wenn da Schlangi gewinnt... Oh, King Primus, was ist denn euer Einsatz? Mein Einsatz? Mmh. Mmh. Na gut. Gewinnt das Eichhörnchen dreimal, so sei es frei, nach Burg Stabheim zurückzukehren. Und jetzt brauchst du eine neue Zahl? Ja. 13 hat so gut geklappt. Dann nehme ich jetzt 15. wärst du im Bauch der Schlange gelandet. Oh nein, welche Zahl denn dann? Haha, das Hundchen ist schlauer als die Schlange. Dann muss sie eben Kartoffelbrei essen. Eichhörnchen, König Primus will morgen eine Zahl Steine sehen, die diesen Korb füllt. Das dauert zu lange, Hoppel. So schaffen wir das nicht. In den Korb passen bestimmt 100 Steine. Ja, Archie, wir müssen uns was überlegen. Müssen wir denn wirklich auf alle Reihen prüfen? Auf 2, auf 9, auf 25, auf 31, wirklich auf alle? Aha! Auf vier Reihen müssen wir nicht prüfen, Sie? Wenn man eine Zahl in 4 reinlegen kann, dann kann man sie auch in 2 reinlegen. Das heißt, wir müssen nur die Anzahl probieren, die man nicht in reinlegen kann. Hä? Na klar, wir probieren nun 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 und so weiter. Aber das sind immer noch viel zu viele. Ja, da hast du recht. Was für dich zwei Reihen sind, sind für mich zehn Reihen. Aha. Zehn mal zwei ist das gleiche wie einmal zehn. Wenn wir auf zwei Reihen geprüft haben, brauchen wir nicht auf zehn prüfen. Das heißt, weniger Steine in einer Reihe, als es Reihen gibt, brauchen wir nicht prüfen. Genau, wir haben weniger als 11 mal 11 Steine. Müssen also nur auf 2, 3, 5, 7 und 11 prüfen. Hoppel, das ist toll! immer noch schlauer als Schlange. König Primus, ich sag es so. Es gibt Zahlen mit Niveau. Man kann sie der Art wegen einfach nicht in Reihen legen. Wir nennen sie, weil ideal, im ganzen Reich jetzt Primzahl. Primzahlen, das klingt interessant. Ich will bis morgen wissen, wie viele solche Zahlen gibt es. Streng dich an mit Zählen. Eichi, was, wenn es 100 sind? Willst du die alle zählen? Ja, 17, 19, 23, was, wenn's 1000 sind? 29, 31, 37. Was, wenn's Millionen sind? 41, 43, 47, 53, 59. Was, wenn es nie aufhört? Du willst mir gar nicht helfen. So funktioniert das nicht, Eichi. Es sind immer nur deine Ideen, die funktionieren, was? Ich will dir doch nur helfen. Ich zähle die Zahlen, die man nicht in Reihen legen kann. Und du störst mich. Einundsechzig, siebenundsechzig. Ah, Hoppe, gut, dass du da bist. Ich brauche noch Möhren für die Suppe. Beeil dich. 101. Jetzt habe ich schon 26 Primzahlen. Warum will eigentlich Hilfe nicht mehr? Was, wenn Hoppel recht hat und es nie aufhört? Dann zähle ich weiter und weiter. Warum sollten das 45 sein geben? Oder 97 oder 11? Das macht doch keinen Sinn. Wenn es nie endet, wie zähle ich es dann? Sie will mir nicht Und ich kann ja auch nicht helfen. Ich habe ja selbst keine. Was hätte Platon, der große alte Debattierer, dazu gesagt? Ich muss die Primzahlen besser verstehen. Vielleicht haben sie einen Rhythmus, wie Eiches Gedichte. Er hätte auch nicht weiter gewusst, so wie ich. Wenn man eine Zahl in drei Reihen legen kann, dann kann man die nächste Zahl nicht in drei Reihen legen. Und so ist es auch für fünf oder sieben oder jede andere Anzahl. Platon hätte es als eine Debatte gesehen. Er hätte das Argument des Gegenübers zum Widerspruch geführt. Zum Beispiel 2 mal 3 mal 5 ist 30, dann lässt sich daher 2, 3 und 5 rein. Und 31 daher nicht. Also, mal angenommen, es gäbe nur eine bestimmte Anzahl Primzahlen. Dann Widerspruch. So wird ein Argument daraus. Das ist immer so wenn ich Zahlen nehme und 1 dazu zähle, kann man das Ergebnis nie so viele reinlegen, wie eine dieser Zahlen sagt. Das muss ich Hoppel erzählen. Hoppel! Alfie! Hoppel, ich habe eine Idee. Ich auch. Mal angenommen, es gäbe eine bestimmte Anzahl Primzahlen, dann nehmen wir sie alle miteinander mal und zählen eins dazu dann? Ah, da kann man das Ergebnis nicht in Reihen legen, für keine Primzahl. Und dann? Muss es selbst eine Primzahl sein. Widerspruch. Wir haben ja alle Primzahlen miteinander mal genommen. Eichi, das war's. Nein, das war's noch nicht. Volk von Burg Zahlenstein, versammelt euch im Thronsaal. Rede, Eichhörnchen. Stell dir vor, das ist das Beste. Die Zahl der Primzahlen ist eine feste. Die Primzahlen, die geblieben, haben wir gut aufgeschrieben auf ein großes, schönes Blatt, bis man alle Primzahlen hat. Nimmst du diese miteinander mal, erhältst du eine schöne Zahl. In Primzahlreihen legebar, das ist ja nun jedem klar. Nun, König, aber merke auf. Du tust plus eins darauf. Und die neue Zahl, wie wunderbar, ist nicht in Reihen legebar. Und damit welche Wende? Es gibt Primzahlen ohne Ende. Juchi, so geht der Ruf von Burg Zahlenstein in die ganze Welt hinein. Volk von Burg Zahlenstein, hört zu. Wir haben eine neue Hofmathematikerin. Jochede Hofmathematikerin! Ihr gebührt der Ruhm, begründet zu haben, warum es unendlich viele Zahlen gibt, die man nicht in Reihen legen kann und die wir fortan Primzahlen nennen wollen. Juppie! König Primus, dein Wort ist wichtig. Hier aber nicht ganz richtig. Von mir kamen Worte und Reime, von Hoppel die Zahlen und Steine. Der Schäferstochter? Ja, O Primus. Nun denn, dann mache ich Hoppel zur Hofmathematikerin und dich zur ersten Hofphilosophin von durch Zahlenstein. Und von nun an soll Mathematik und Dichtung zusammen glänzen. das wird grün von Neid. Nein, wir wollen Frieden schließen und König Dichtus zu einem Fest einladen. Juppie! Volk von Burg Stabreim und Burg Zahlenstein. Das Fest beginnt. schön aus. Hoffe und Dings da. Oh mein Gott.